живете как ты, а почему? А я покажу тебе все, что имею Я покажу тебе, как много живете, а нет, я не могу крыться Я не могу обоих, а нет, я не И нет, я совсем не злодей. летел, облыл, идею застрелить. я тоже не чую. дудка, проститутка А я бы думал, большая любовь Отдешь и грешь, шутишь, шутишь А я бы думал, что я смогу забудить вновь За что полюбил тебя, не понимаю Я просто тогда еще не сознавал Что на страдание себя обрекаю Что на потаскую тебя я забыл А я тебя Rob you